Assalamu alaikum viewers today I will teach you how can you make gray verified page for free so it's a Europe trick for all Asians so आप ये यूरोप कंट्रीज से बना सकते हैं तो ये एक मेथड है का इजी मेथड है जो आप पाकिस्तान इंडिया से बैठकर इजीली बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको एक आईडी बनानी है आईडी बनाने आईडी कैसे बनानी है और किस तरह से बनानी है तो वो मैं आपको बताता हूँ तो ये वीडियो पूरी देखिएगा ये हेल्पफुल और आपको सारे डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करूँगा फोर फ्री सबसे पहले आपने एक एक्सटेंशन करनी है अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से ये करना चाहते हैं या अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं एक्सप्रेस वीपीएन या कोई भी वीपीएन आप डाउनलोड कर लें जिसमें यूके और यूएसए की प्रॉक्सी अवेलेबल हो तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपने जैसे कि मैं इधर एक एक्सटेंशन है वो मैंने डाउनलोड की जिसका नाम है टुनेलो वो आप चेक कर सकते हैं इस पर आपने जब क्लिक करना और आपने इधर फ्री अकाउंट बनाना है जब आप ऐड कर लेंगे तो इस तरह से ये राइट कॉर्नर पे शो होगी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर गो पर क्लिक कर देना है जब आप गो पर क्लिक करेंगे ये कनेक्ट हो जाएगी और आपको ये कैसे पता चलेगा इसकी कनेक्ट यू से कनेक्ट हो चुका है या नहीं तो ये आपको शो कर करवाएगा और अगर आप ब्राउज़र से कंट्री चेक करना चाहते हैं तो आप एक वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है W H O E R dot net जो कि आपको इसका डी एन एस और आपकी आई पी एड्रेस आपको बताता है तो आप चेक कर सकते हैं इधर United State U S New York इसकी लोकेशन है और डी एन एस इसका one seven two point two one seven point four six point seven six इसका यू एस ए दे रहा है तो सबसे पहले आपने फेसबुक पर अपनी आईडी बना लेनी है बनाने के बाद उसको लॉगिन करना है तो मेरे पास आईडी ऑलरेडी मौजूद है जो मैं बना चुका हूँ उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ ओपन करने के बाद आईडी आपकी बन चुकी है आईडी ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ सही अब आपने करना ही है सबसे पहले आपने जिस पेज को वेरीफाई करना है उस पेज को आपने सर्विस कैटेगरीज में रखा सर्विस कैटेगरीज से मुराद कि आप कोई भी चीज़ सेल कर सेल कर रहे हैं या कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इधर मैं ऑलरेडी मेरा जो पेजेस हैं जैसे कि एड बॉल पूल फैंस ये एक पेज है जिसको मैं ओपन करता हूँ ओपन करने के बाद मैं इसके जो मैंने ऐड किया है इसमें वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो जब भी आप किसी इंटरनेट प्रॉक्सी से कनेक्ट करते हैं यू एस यू के तो आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो जाता है सो मैं आपको बता देता हूँ ये एट बॉल पूल फैंस ये पेज बनाया मैंने नेम इसका ये रख दिया यूज़र नेम वगैरह आपने डालना तो डालना है सबसे पहले आपने अबाउट में जाना अबाउट में जाने के बाद यहाँ पर इसका एड्रेस यूएसए में होना चाहिए या अभी यूरोप की कोई कंट्री का एड्रेस होना चाहिए और इसका नंबर भी उसी कंट्री से मैच करना आप उसका मैच करेंगे अगर आपका मैच नहीं होगा उससे मुतल तो फिर ये आपका पेज जो है वेरीफाई नहीं होगा और उसमें आपको एरर आएगा रिजेक्ट कर देंगे तो आप कैटेगरीज देख सकते हैं बिजनेस सर्विस की हुई है मैंने इसमें और बाकी तमाम फील्ड्स मैंने जैसे कि ईमेल एड्रेस और इसकी वेबसाइट वगैरह मैंने इधर फिल की हुई है सो दूसरे पेजेस में मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो मैंने बनाए हुए हैं और उन पर मैं दिखा देता हूँ जैसे कि ये एक आ गया पेज और अब मैं इसके अबाउट में जाता हूँ अबाउट में जाने के बाद ये देखें इसका भी जो है वो यूएसए का एड्रेस है यूएसए का फ़ोन नंबर है मैंने इधर ईमेल नहीं ऐड की मैंने ना वेबसाइट ऐड करी तो आपने सब कुछ ऐड करना और ये आप चेक कर सकते हैं लोकल बिजनेस है आपने उसी आईडी से बनाना और उस आईडी से बनाने के बाद आपके दो तीन दिन में वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा जब ऑप्शन आएगा तो कुछ इस तरह से आपके पास शो होगा आप मोबाइल से करें या लैपटॉप से करें सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर पेज वेरिफिकेशन पर आपने क्लिक करना है पेज इज़ नॉट वेरीफाइड तो आपने वेरीफाइड इस पेज पर क्लिक करना है और आपने कैसे अपलोड करना है अगर आपके पास रियल यूएसए का नंबर है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं जैसे text now text plus text SMS text avail ये सारी एप्लीकेशंस वर्क नहीं कर रहे हैं इसमें very verify this page with documents institute पर आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपने अपलोड फाइल पे क्लिक करना है अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर आपने वहाँ से आपने अब जिस नेम का आपका पेज हैगा वो आपने अपलोड कर देना अपलोड करने के बाद सेंड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है ये कुछ सेकंड लेगा अपलोड होने में और आपके पास एक पॉपअप शो होगा एक मैसेज वो आप देख सकते हैं कि we we are review review your request to verify this page and confirming your information your enter magic public record for your business और organisation we will send you notification in M L within a few days तो अगर आपका पेज एलिजिबल हुआ तो ये आपका वेरीफाई कर देंगे जल्द ही सो पेज में आपने नंबर ऐड करना है एड्रेस ऐड करना है और अगर जितने अगर आपका पेज रियल है तो वो इजीली वेरीफाई हो जाएगा और अगर आपका पेज आप शौक के लिए बना रहे हैं तो उसमें मसला होगा जिसमें एरर आएगा एरर किस तरीके से आएगा वो एरर भी मैं आपको दिखा देता हूँ आपने यहाँ पर हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है हेल्प सेंटर पर क्लिक करने के बाद नीचे सपोर्ट मैसेजेस पर आ जाए जब सपोर्ट मैसेजेस पर आ जाएंगे तो आपके पास जो एरर आएगा वो ये आएगा कि hi thanks for connecting us to continue with your request we need to provide additional documents जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये कह रहे हैं we accept the following documents a utility bill your local business license, a tax certificate, certificate of formation, notarized authorized articles of incorporation तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो ये एक्सेप्ट करते हैं तो कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट्स ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को शुक्रिया boss.